Wypieranie żelaza z roztworu chlorku żelaza 3 za pomocą magnezu. Odczynniki. Roztwór chlorku żelaza 3, wstążki magnezu. Do zlewki wlewamy roztwór chlorku żelaza 3. Następnie wrzucamy wstążkę magnezu. Po wyciągnięciu magnezu ze zlewki widać żelazo, które w wyniku reakcji zostało wyparte z roztworu.